asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaamo walaalahayga qaaliga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waxaa idiin salaamaysa walaashiin farxiino kusoo dhawaada janaalkeena farxiyo kuukeen haya saabi maanta farxi maxay idiin wadaa hadduu ilaahay idmo maasha allah maanta waxaan sameysanaynaa buskiyeti insha allah buskiyeti aan sameysanaynaa inta waxaa noo yaalo kiilo hilib ah oo saas loosoo jarjaray sida buskiyetiga camal oo ujeediina oo malena jiir waaye isaga dhan waa kaasa maasha allah saas uu wada jarjaran yahay bliis haddaa ku cusub tahay janaalkeena subscribe inoo saar soo dhawow gambaleelka furo si uu kugu soo dhaco video walbo cusub oo aan soo gelisho hadduu ilaahay idmo laag saar commentiga hoos noogu soo qoro insha allah sii sheergarey haddaa keeshi videogan asxaabtaada la wadaag insha allah hadda waxaan sameynayaa saxanka inta waa ka dejinayaa intaa ku garaacan rabaa insha allah bisketiga waxaa jirto noocyo badan oo loo sameeyaa jirto waxaa jirta asagoo bur lagu sameynaa oo saliid lagu dubaayo bur iyo qudaar in la isku dardaro lagu sameynaa oo kadib saliidda lagu dubaaya jirto waxaa jirta isoo dheecaan loo yeelaayo in qudaar bis lagu daro micnaha waxyaaba carfis carfis lagu daro dheecaan loo yeelaayo oo waxaa rabta ku cuni kartidaa jirto sida sabaayada maxaa la dhihi jira baastada wax walba ku cuni kartid waxaa jirta asoo qudaar bis lagu sameynaya oo la qalajinaya oo la gaduudinaya jirto hadda maanta waxaan sameynaya insha allah nooca qudaarta lagu sameynaya oo la gaduudinaya la qalajinaya insha allah kaasoo sameynaya waxaan ku cuni rabnaa baasto insha allah baasto makaroni ijicici ah hadda waxaan sameynaya inta waxaa yaala buriski laba dhinac culeeya briska lagu tumo biskiyetiga oo lagu garaaco laba nooc uleeya noocaan sharxad eh, iyo noocaas caadigu leeyahay insha allah hadda waxaan ka bilaabaya nooca sharxaadan ka bilaabaya asxaabi hadda shanqarta waa idinka xiraya insha allah garaacitaankaa bilaabaya shanqarta garaacitaanka waa idinka xiraya ma inay idin dhibto saas iila socda marka insha allah markan saana usoo garaacay xabadda ugu horeysa kafiif zaa-id ma rabo inuu soo sahaadaan rabaa bs kafiif zaa-id ma rabo oo waxaan ku sameyn rabaa aniga dheecaan iyo micnaha dheecaan kale ku gudubin rabaa iyo saliid yar saliiduu ku dugi rabay markaa saliid ku dubanay sidaa kafiif zaa-id laga dhigtaa markaad waa kaasa saana usoo wada garaacaya insha allah kan kala garaac asxaabi saana kusoo wada dhamaynaya insha allah dhammaantood waa aragteen aan maleynaya saa garaacaye saana kusoo dhamaynaya qafiif maka dhigaayo oo jeediino qafiif ma ahan saas waaye marka saana kusoo wada dhamaynaya insha allah dhammaantood ila socda sa kusoo baxa waa idin tusaaya markaas soo dhameeyo asxaabi inta waxaan ku haystaa kansar iyo tuun aan soo tumay xawaajaasha hadda ku rabaa insha allah waxaan doontaa insha allah waxyar qorfe shiidan aan kusoo darayaa waxaan kaloo kusoo darayaa meat masala meat masala xawaajiga hilibka aan kusoo daraa waxyar insha allah gadiin filfil filfil shiidan waxyar qiyaastaada ku darsan kartaa hadda kusoo Eh. waxaan kusoo daraya kaleeta liin jabliin ah waxaan kale kusoo daraya saliid waxyar saliida kusoo daraya insha allah hal furo saliida kusoo daray intaana isku qasaaya waa marmarinaa kadib birta taawada saarsaara markaasaan ka dubaa markuu dheecaanka ka baxan jira waxyar saliida kor ugu daraa laakiin hadda taawada saliid lagu soo shubaayay masaan asxaab waa kanaan birtaan soo saarsaaray saasa usoo marmariyey khudaartii ayay dushaa indhoos usoo marmariyey saasa u marmarinay oo u dhex dhigdhigay kadib gacantaasas ku dhadhahay hadda intaan kusoo riday birtaan kusoo riday waxaan samaynayaa waxyar kadib markuu hoos saas qoyaanka dhala haddana waa gejinaa birta saasaasaa u gejinaa insha allah ilaa uu ka dhamaado markuu kale noqdo wax yar saliid kusoo daraaya insha allah saliidda markaas kadib aa saliidda yartay aan ku dugaa haddana ila socdo marka waakana asxaabay saan oo gudgudinaya insha allah dhammaantood geed dhinac waan ah, sugaa inta qoyaankaas ka qalalaayo insha allah saasaan ku karinaya waa u dheereeya hadda dahka dan hal xabo kale inta soo saaranaa waakan asxaabi hadda dhacanka xogaa kusoo gudsaday intaan saliid yaraa dhigac kusoo siinayo insha allah saasaa u gudgudinayay ilaa uu karaayo तो थोड़े समझकर आयो संजीव बुआए फ्री गिरा दो क्वेश्चन में आया फ्री दिन एक बहुत हमारा है और कैसे सर्व दीजिए फ्री दस या साढ़े दस के लिए diyaar hadda ujeediin diyaar noo yahay waan ka bixinana insha allah waan ka bixinanaa quyaan malahan ujeediinsa u qalalay qoyaankiisa uu dhuuqay waan ka bixinaya insha allah saana kusoo wada dhameynayaa markaas oo diyaaraya idin tusaaya insha allah waxaa iga socdo shacbi waa kana maasha allah saanuu kusoo bax biskeetiina waa soo diyaariyey hadda waxaan soo qadada dhanaa soo diyaariyey aan soo kariyey ma fahanteen biskeet hilgiis maahan qadada dhanaan sameynayay maasha allah laakiin muhiimadeedu waxay ahayd inaan idin tuso biskeetigasaan u sameynaayo qofaa aqoonin ma lahan laakiin inta taqaana inta inta taqaana ilaaha uu siyaadiy inta aqoonaa ka faa'iidaysato raalli ahaada inta waxaa igu jiro jibsi yar aan soo sameeye aan inta soo saartay qajaar aan soo googooye ama kakombaas aa u taqaanid inta lidhanaan barbarooni basalcad yaanyada waaweynka ama yaansamsaan ama tomaatis aa u taqaanid waa kaasaa maasha allah tabaaraka allah kaal iska araya kusoo baxday qadadeena intan waxaa noo yaala baasta makaroni cijcije baasta makaroni cijcije <laughs> anaga sasaa u naqaanaa bas makarooni cijecije ama makarooni saa u taqaaniidba aan soo kariyey wax hilibe kuma karinin waxaan ku karin yaanyo iyo carfis carfis xawaaj xawaaj iyo waxaas kabsartuun intaas baan ku sameeyey waa kaasaa saasay noogu soo baxday maasha allah kaala iska arag hadda iyadan u baahantiin waa idiin soo gelinaya insha allahu tacaala iyadoo sameynaayo inta waxaa yaala cabitaankii qara aan soo shiiday cabitaanka qadada waaye labadan koob la idin tusi waamaayana garaafyaalku waa cabitaanka wax biyo ee kuma darin soo ahaayan kusoo shiidan aan galaaska ugu soo shubo ama garaafa ugu soo shubo ma fahanteen waa kaas asxaabi maasha allah qadakaaleska arag waaye ilan jimca waa maanta faamiliga in laga farxi mooho iyo xaajiga guriga joogo saas waa marka insha allahu tacaala laga faa-iideysto intay taqaana way taqaanaa intay aqoon inaa ka faa waa idiin sheeg sheegay waxaan ka sameeyey waana aragteen busketig waxaan kusi sameeyey waa aragteen wax saasay kuma darin waxyaaba carfis carfisaan ku daray dhacankiisa ku kariya marka hore kadib hoo shiile saas le waaye wax iska fudud oo easy ah eh waaye marka insha allahu tacaala ha laga iideysto halagu faa-iideeyo asxaabta n martida asxaabta imaaneyso maxaa la jir xaajiga guriga jooga ciyaalka oo lalagu faa-iideeyo insha allah cusubtaa janalkayga subscribe isaar soo dhawow gambaleelka fure si uu kugu soo dhaco video walbo cusub aan soo gelsho hadduu ilaahay idmo ama a unoqotid daawadaha ugu horeeyo like sar commentigii laagta naga soo dhisa haddaa zaa-id ugu heshana nafsi videogan asxaabtaada la wadaag waa kaasa asxaabii qaldeenay maanta soo dhadhawaada maasha allah aada idin jeclahay waa ku mahadsantiin daawashadiina aada iyo aada idinka mahad celinaya thank you thank you thank you idinka wax idinku aha isoo dhiirigeliya insha allah sa waxaan wax ka fiican ah soo gelsho hadduu ilaahay idmo inta taqaana way taqaana inta aqoonina ka faa maasha allah soo dhadhawaada asxaabey intaa ku kulmi doono kulanka iyo kulana lamid ah ama video cusub intaa kasoo gelin doono sidaas iyo nabadgelyo jimco wanaagsan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu by by